¿Qué buscamos cuando buscamos? ¿Una casa? ¿Un amor? ¿Un trabajo? ¿Más conocimiento? Sin embargo, cuando obtenemos esas cosas que estamos buscando, seguimos buscando y queremos buscar más y más. Parecería como si alguien o algo en algún momento de nuestras vidas nos puso un chip que nos dice que tenemos que buscar constantemente. Ahora bien, Mientras buscamos, hay un mundo de posibilidades, de oportunidades y quizás más importante, de otredades que están afuera, sin ser vistas, sin ser interpretadas. El gran Germán Gese, en su libro Siddhartha, nos decía, buscar significa tener un objetivo, encontrar es ser libre. Vos, ¿estás buscando o estás encontrando.